9でギリギリ狙うよオッケー、グッド。を渡ります。 seed. Oh, monkey seed, ah. Hmm. Oh, take photo. I clean. Okay. Ah. No monkey seat. Madam, I seat. Uh, I seat. <laughs> いやいや絶対無理でしょ絶対無理でしょ無理無理無理無理 <laughs> ボケーチ very clever. Daddy dance.